たっくん今日は何の曲弾いたらいいかなこれそう分かった <laughs> はい分かりました 받으세요. Thank you. んあおしまいおしまいなのねはいわかりました